そうこの胸のときめきがあまりにも広すぎる青空は揺らめくこの想い夏の日を見てると直してくる裸足で 走り出す足元をくぐって風が吹いてゆく愛がどこにあるものか すぎる青空は湧き出るこの想い夏の日を浴びればなお熱くなる裸足で走り出す足元を せかせて風が吹いていく愛がどんなものなのか誰かを知 足で走る の胸のときめきがあまりにも広すぎる青空は揺らめくこの想い夏の日を見てるとなおしてくる裸足で 走り出す足元をくぐって風が吹いてゆく愛が の高まりであまりにも深すぎる青空は湧き出るこの想い夏の日を浴びればなお熱くなる裸足で走り出す 足元をせかせて風が吹いていく愛がどんなものなのか誰かを教え。て 足で走る足元を まりにも広すぎる青空は揺らめくこの想い夏の日を見てるとなおしい